આજની વાર્તા છે એક ઘોડો અને એક બકરાની એક સુલતાનભાઈ હતા એ સુલતાનભાઈને ઘોડો અને એક બકરી હતી એક દિવસ ઘોડો દોડતો હતો તો પૈયે પડી ગયો અને એને પગમાં વાગ્યું એ તો ઊભો જ નહોતો થઈ શકતો તો પછી સુલતાનભાઈએ ડૉક્ટરને ફોન કર્યા ડૉક્ટર આવ્યા ડૉક્ટરે કીધું સુલતાનભાઈ સુલતાનભાઈ આ ઘોડો ઊભો દઈ શકે જો આ ત્રણ દિવસ સુધી ઊભો ન થયો તો પછી આપણે એને મારી દેવો પડશે તો પછી એટલું કહીને ડૉક્ટર જતા રહ્યા બકરીએ આ વાત સાંભળી લીધી રાત પડી બકરી ગઈ ઘોડા પાસે બકરીએ ઘોડાને કીધું ઘોડાભાઈ ઘોડાભાઈ હવે ઊભા થાવ ઘોડો તો ઊભો ન થયો બકરી જતી રહી સુવા સુબા પડી સુલતાનભાઈ જોવા આવ્યા સુલતાનભાઈ જોવા આવ્યા પછી શું થયું ઘોડો ઉભો ઘોડો ઊભો નહોતો સુલતાનભાઈ નિરાશ થઈને જતા રહ્યા પછી ફરીથી રાત પડી બકરી ફરીથી ગઈ ઘોડા પાસે બકરીએ એમ કીધું ગોળાભાઈ ગોળાભાઈ ઊભા ઊભા થાવ જો તમને આવું કર તમને આવું બેઠું રહેવું સારું લાગે છે એવું કીધું પણ ગોળો તો ઊભો ન થયો પછી બકરી ફરીથી જતી રહી પછી સુબા પડી ડોક્ટર જોવા આવ્યા તો ડોક્ટરે જોયું બધા જ ખુશ થઈ ગયા સુલતાનભાઈ ખુશ થઈ ગયા ડૉક્ટર ખુશ થઈ ગયા બકરી ખુશ થઈ ગઈ બધા ખુશ થઈ ગયા તો ભાઈ સુલતાનભાઈએ એવું કીધું કે આ મારા માટે બહુ ખુશીની વાત છે તો ભાઈ અમને તો પાર્ટી કરવી જોઈએ એને એની આખી ફેમિલીને બોલાવી અને એવું કીધું જોવો જોવો જોવાય તો એવું કીધું તો પછી સુલતાન ભાઈએ એની વાઈફને બોલાવી અને કીધું કે અત્યારે જ અત્યારે આ બકરો લઈ જાઓ અને આનું મટન બનાવો આપણે બધા પાર્ટીમાં મટન ખાઈશું બકરાનું તો પછી એ બધા ગયા મટન મનાયું પછી મટન બની ગયું અને એમને પાર્ટી પાર્ટી કરી અને પછી છે ને એમને એમને છે ને બકરાનું મટન પાર્ટીમાં ઉજવ્યું વાર્તા પૂરી મમ્મી બંધ ના કરતા છે મરવાનું મરવાનો તો ગોળો મરી ગયો બકરો બિચારો બકરો વાર્તા પૂરી